Yani izleyicisi. Haberler başladı mı? Ajansın başlamasında bir dakika var babacığım. Zaten hani... Evet ben bence de çok zor geldim. Oğlumu sen ciddi bir öğrenci ama dersleri çalışmıyor. Bu mu hocam? Benim baba benim. Annenle yollarımızı ayırmaya karar verdik. Yollarımızı ayırmaya karar verdik. Anneme korktan bir adam. Hesabı buradan alır mısınız? Hayır, hayır. Ne kadar bakalım? Aynı ayrılmış. Bizde kalsın oğlum. Bizimkiler izin vermez ki. Ben anlarım ya. Sonradan silmeyeceksin. Bir de amına kutusuna baktırdın. Şeyden bir tarif mi? Kalk kalk kalk kalk. Olma ya. Aç bakayım en son nereye gidin. Evinde ne var düzenli? Dağınık olmasın ya. diyor. Anne ne oldu? Oğlum bak şundan diyor al bak. Şundan diyor bak. Al sevgili teyze. Bu da çok zor ya. Getir bakalım genç adam. Ne kadar kuzeniz anlayan diye bulamaz. Bizim alanında şey olurdu. Uğur Bey torbanıza bok gibi dedi. Uğur ıslak ettiler mi? Kolay gelsin. Hoş geldin abi. Ne kadar verin? Bitcoin ben durdayım. İyi. Dur. Bu görevi kim almak ister çocuklar? Ben yaparım. Dört bin var, yok yeter mi yok? Bir ben bir sınavla bakalım gelecek mi? Korkutumu kabul ediyorum ya. Sözleşmeyi kabul ettim. Evet. Amına koyayım yavaş lan belgeselde hamam böcekleri kafaları kopsa bile 3 gün yaşayabilir Türkiye'de. Amına koyayım hadi yaşa hadi göt. Sen kime vardın lan? E daha var gideceğim oğlum. Ay ne alakası var bu şey? Lanet olsun bu hayat, lanet olsun bu sancım. Seni çok sevmiştim, sen neden bana böyle yaptın? Hadi bir dinle. Sen de bir dur. Yürü. Ya, ya 감사합니다. 아이고, Hocam hocam sigarayı okuldan yap ama bu son yaptığınız Hocam vallahi ama tek olarak kim seçti? İlk kalkma bu kadar mı seçti? Anlıyorum hocam. Kalkmayı mı diyoruz tamam mı? Anlatırız bunu ama. Hocam bir hukuk kursu ne olur aramızda? Yakan Bey. Tamam. Kardeşi sen mi? Evet. Bir sene dedim hocam. Devamında bir sene olacak. Sürprizler yap mesela. Sohbetleri kaçırma da. Saati gibi duvarı da yapmayın. Verin de bana bir anahtarını hadi al. Hoş geldin yavrum. Bunu bir dedeliydim. Kırdan da istedim. Bir de idrar tahlili yapalım. Tabii ki. Amca içeceğim şey bunlar. Ha onu göstermem. Buraya mı açacak? Ulan ben böyle yaptım ama. Ulan bir sonra. Korkuyu ne hatırladın tamam. Lan ne oluyor Anne ne ölüyor. Kavga edin bir yere var ama. Kavga edin bir de dayak edin. Sigara içersen kendine zarar verir. Sigara mı içiyorsan kendine Çocuk alalım bunları gösterip için bana gitsin abi. Bir yapalım hocam. Demek ki. Desene. Abi sen yanlış yapmadın. Bu inanmışsın ya. Biz de hep emanı. Kafamızı siktir baba. Ama ben daha halim yapmıyoruz öyle değil mi? Yalnız renkler çok güzel. Gel derine çıkın. Bu güzel. çok güzel. Tahsis kayboluyor. Azıcık küçücükten bu oyundan çık. Çıka çıka çıksın kavak et. Anne, gerekli ne var? Ben de yoktum oğlum. Çocuklar, bir şey neler diyeceksiniz? Hocam annem boş yaptı, çocuk da var, mutlu oldum. Güzel. Anladım. Peki kırıkhanede neden müşterisiniz? Ya ben bunu evlenmeye gelmişim, bana kraker olur, bana kraker nedir? Siz salak mısınız, geride kalmışsınız. E, padişah konuş padişah. Şimdi o, hadi restoranlar şey ağ verin. ne kadar? Kutlarsın. Bir şey Hemen böyle ses sorduğuna dinlemek isteyen olabilir. Anasını seçten ekler oldu. Önemli değil baba. Ne olacak? Sonra olur. Evet başla. <laughs> Bu son dönemin en çok tutulan parfüm artisti. Hadisinde lehut var, lehut da belki var. O lehutla ilgili sanki ne var aslında? Hı. Ya aykut uyuyor. Salak salak konuşuyorlar. Zaten Trayvon es zaman olsa mı? Crazy Boy of Sri Aykut Uyuk ceza etmeye yoksa mı? Bir kalemen mesaj alabilir miyim? Ben de Kaybolmuş ya. Dedim imza alayım. Bak, eğitimi öğrendim. Gitler nasıl bir atıyor? Çizmemesi altında. Hayır, ben bir daha telefon sensör. Yes, iPhone phone. Oo, babam mı aldı ya? Çok iyi bence. Sen niye bunu alıyorsun? Sen oğlum, senin bir bana babam beni çıkart yaradı. Çocuklar kaç dakika kaldı? Üç dakika var hocam. Hayır hocam, on dakika var. Daha var mı? Onu söylüyorum. Onu sana konuşmuyorum. Niye konuşuyorsun? Oğlum niye konuşuyorsun? Yaklaşsana. Onu çok sıkı kalkılmaz ya. Biz doğrusana cezayı istiyoruz. Cezayı. Tamam neden? Neden? Oğlum bu halinizle böyle okula mı gelmiyor? Sizden arkadaşlar ayrılmıyor. Ne bakıyorsun canım alkol? Ya ama ne yapıyor? Seni birkaç sene davul yaptıracağım. Her elinizin şey hayrı olsun. Siz de bunu yapamayın. Siz yalan vermedin. Dikkatli oluyor. Beyler sessizlik kafa yani ya. İlla hayvan gibi bağıralım da bundan mı anlıyorsunuz siz? Aaa! Böyle aaa! Bıraktıydım. Bırak sen devam et. Tamam. O an tekrar bak. Bak tekrar bak. Tamam. Ayşe. Ha. Nasılsınız? İyiyim. Sen nasılsınız? አንድን ሰባል 아니, 아, 나, 나, 나, 보라색! 지금, 지금, 안 해도 돼, 거리 말을! Ne kardeşlik varken sap doğru çok doğru. Kral beyler. Şükür olsun yarabbim. Uydu uydu. Üzgün mü? Hı hı. Tamam baba kapat. Seni kapatacağım. Tamam kapatacağım. Ne uyuyor musun? Olan Tesla. Kurşun nasıl alınır? Kudurdum.com İçerik de bayağı farklıymış. Ya Rabbim ne bile yapmıyor. Onun sayfasız kaldı da para ne nasıl valla? Gidiyordu parçayı sağladı ya. Hadi lan çabuk. Lan ne oluyoruz? Altı saydı günde. Çok üzgünüm hocam. Vallahi billah billah yalandır. Ama sıkışta görüşürüz hocam. Hani böyle sınıf ortamını diye. Şimdi işim kutlu olsun. Şimdi kutlu olsun. Kutlu gelin. Ama bu gelin diye ben bakıyorum. Ben çıkıyorum. Ayağını nazar değmesin. Yüzünü öldü, boğulunca, gözünü öldü, gözünü. Haydi! bitmemişler ki halkı Mursilmez Mursi Selam anne, odamdayız. Anne, ben babamla yapışıyorum. Dur ya! Lan çok büyüdüm ben. Ha buyur. Bir şey dedim. Hepsini gördüm. Bizim soyun bir oldu. Olsun değil. Soyun suyun kaynaması. Mani bırakıp köyünü yerleştirdim. Sevmedim kararı. Ha buyur. Bir şey dedim. Hepsini gördüm. Bizim soyun bir oldu. Olsun değil. Ne yapacağız istiyorum ben? Kim abi? Bırak koşun bu koşun koşun. Everybody wants your body, hold it set. Erkekler. Kadınlar. Kızım beni takip et. Haydi hadi. Bana buna kardeşim adam ne al diyor ne al bak burada 24. ayet. Rüya gibi düğünümüz olacak aşkım. Damadın da izin aldık. Kanal dedim ya akşamlar. Hakkınız kayboldu. Hoş geldin. bir geldiniz. Kızım yerlerinde Ömürlerinde tekrar Selam bakıyor, size bir oluyor. Size bir Hamilemizi çıkılmalı. Tabakası okumuş birinci, okumuş birinci. Sen de korktun. Okumuş kovuyu ne yapar? Ne okumuşlar? Köpekler. Bunlar, bunlar. Kediler. Filiz kalağı ya. Evet. İngilizce biliyorsun. Sana okuyorum ama annesi söylemek istediğim ya. Dişi bilmiyor. Dua et ben sabah namazına inşallah. Tamam mübarek. Bunlar ne de kalsın. Amını sikerim kapatın. Oğlum niye birinci olmalı diye. Hadi ben de sizden ne var okulda diye. <laughs> şikayetim var, cümleye tatlattım. Dinlerimi hakim ben. Muzlanlar, muzlanlar. İki saat sonra. Kim veriyor tahtaya? Aykut. Onun sonu. Kameramıza kaldırdı. Kaldırdı. Hocam benim seni sıkmadı mı?